jag tror vi behöver undersöka vad, vad vill våra brukare ha ute mer på ett annat sätt. Och jag tror att det här är ett väldigt bra sätt att göra det på. Det är inte bara en metod utan det är ett förhållningssätt, alltså hur man ser på tillvaron, om man ser på användarna som en resurs och en tillgång eller inte. In a time when resources are decreasing and needs are increasing, it is more important than ever that all public services really look after our citizens' needs. that we put our resources toward those services and activities that have the greatest impact. To help meet these challenges, the Swedish Association of Local Authorities and Regions has launched Innovationguiden, the Innovation Guide, to support and reinvigorate the public sector in collaboration with citizens. Vi letade efter metoder, verktyg för att utveckla våra egna arbetssätt helt enkelt för att Framförallt med målsättningen att komma närmare medborgarna och våra brukare. Utan att det kostar en massa pengar, utan att det är långdragna processer. Och det blir också väldigt tydligt att snabbt kunna visa på någonting konkret i verksamheten. För grupper som participate in the innovation guide, a large part is about investigating and understanding the real needs of patients, visitors or inhabitants. It's about developing ideas and concepts and testing them together with real people. Exploration and co creation in several steps. Man kryper ju under skinnet på ett annat sätt. Att det var väldigt roligt och eh, väldigt jobbigt också. Men att, eh, att, verkligen försöka komma ner i deras skor på ett annat sätt. Eh, och hur mycket det gav. Att det inte bara, vi fick ju inte bara svar på våra frågor utan även mycket kunskap runt omkring. När eh, personalen blev delaktig och när de började intervjua patienter, det kom, det bara blommade upp. Och, och eh, vi var eniga och fulla av energi och motivation och eh, väldigt kan jag säga efter det. When you participate in the Innovation Guide, you get several forms of support. There's a digital platform with work templates and films open for everyone to exchange and share. There are workshops where participants learn and test different methods together, interactively, with other groups. Each team also gets a coach, specialized in innovation within the public sector. Idén med coaching är väldigt, väldigt bra. Att man har tillgång till en coach som man kan kontakta och bolla sakerna med. Det har varit betydelsefullt för oss på flera sätt. Vi har ju bara fått pos positiv respons på det, både från personalen och framförallt från brukarna. Vi har haft väldigt roligt under, under resans gång, vi som har jobbat med det. Och vi har ju kommit varandra väldigt mycket närmare. We believe that the power to renew and improve the public sector lies with the users. With the help of methods from the Innovation Guide, we can use our resources better and change the everyday lives of our citizens for the better. Och just det här att man testar och får tänka nytt och tänka lite vitt och lite brett och lite så här och sen så trillar det ner i någonting som blir någonting bra. Eh, men att det har varit ett väldigt roligt sätt att jobba.